Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des 2-5-1 mineurs et on va voir quelle gamme on peut utiliser sur un 2-5-1 mineur. Les 2-5-1 ce sont des cadences très courantes en jazz, mais pas que. Euh, et un 2-5-1 mineur ce sont les enchaînements en fait des degrés 2, 5 et 1 d'une gamme mineure. Si on prend ça en Do mineur, ça va faire un Ré mineur 7 bémol 5. Le degré 5, c'est un Sol 7. Et le degré 1, c'est un Do mineur 6. Et non pas un Do mineur 7. On peut aussi faire Do mineur maj 7. Mais c'est un peu plus dissonant. Donc le plus couramment utilisé, c'est Do mineur 6. Ça peut arriver dans de rares cas on joue un accord mineur 7 comme degré 1 résolutif. J'en profite pour expliquer rapidement pourquoi, parce qu'on me pose très souvent cette question. Le degré, euh, l'accord mineur 6 est un peu plus résolutif que le degré mineur 7, un peu plus stable en fait. Le mot précis c'est stable. Celui-là est un peu plus stable que celui-là. Ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est qu'en fait il est plus dissonant. Il est un peu plus dissonant mais plus stable faut comprendre que stabilité et dissonance sont pas forcément des euh, concepts qui sont liés et corrélés en fait. Donc Do mineur 6, c'est ce qu'on va jouer le plus souvent sur un degré 1 résolutif, un degré 1 mineur. Quand on joue un accord mineur 7 en jazz en général, c'est un degré 2, pour un 2-5-1 majeur. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer comme gamme sur cet enchaînement d'accords On va fonctionner par palier dans cette vidéo, par palier de, de difficultés, On va commencer par des choses très simples et après, on va, on va, faire ça euh, progressivement. Et, en fait, ce que j'explique dans cette vidéo, c'est un condensé de certaines parties de la vidéo, des vidéos complètes en fait, des deux cinquièmes majeurs et mineur, Il y a une version euh, standard et une version plutôt avancée sur mon site Guitare Improvisation. Ce sont des courts vidéos complets qui durent un peu plus d'une heure. Bref, la première chose qu'on peut faire, c'est la gamme mineure harmonique du degré 1. Ça va fonctionner à peu près sur tous les accords de cette cadence. Donc comme on est en Do mineur, on va faire Do mineur harmonique. Comme on fait du jazz et pas de la musique entre guillemets orientale, ça veut pas dire grand chose mais bon, j'utilise quand même ce terme, on va essayer de pas trop insister sur, sur ces quatre notes qui sonne très orientales. Si on les joue comme ça, en montant et en descendant, ça va sonner tout de suite très typé. On va plutôt faire des montées en arpège par exemple. Là ça sonne moins oriental entre guillemets. Voilà, donc si on fait... Bah, ça sonne moins jazz tout de suite, hein, donc il faut essayer de faire attention avec cette gamme mineure harmonique. Illustration, je vais utiliser cette gamme pour improviser sur un 2-5-1 mineur en Do. Euh, donc vous voyez, quand on joue à peu près en rythme, à peu près dans le swing, ça fonctionne pas mal. Il y a quand même une note à la fin de mon impro qui était, vous l'avez peut-être entendu, j'espère que vous l'avez entendu, qui n'était pas super bien choisie. Celle-ci là, que j'ai tenue sur l'accord du coup qui était mineur 6 en fait c'est la sixth mineure, c'est une note qu'il y a dans cette gamme mineure harmonique et du coup elle sonne pas super bien sur cet accord là. C'est en fait une transition vers le deuxième palier de difficulté, c'est qu'en fait on va changer de gamme sur le degré 1. On peut utiliser la mineure harmonique sur le 2 et le 5, ça fonctionne très bien, quasiment toutes les notes marchent sur quasiment les deux accords quoi. Mais sur le degré 1, on va changer cette note sixth mineure et on va plutôt la jouer majeure la sixth et donc ça va nous faire jouer une gamme de Do mineur mélodique. C'est la même gamme que Do mineur harmonique, mais avec une sixte majeure. Donc ça fait pas... Ça fait... Et celle-là, on va plutôt la jouer ici. Si jamais vous jouez sur un, standard et que le degré 1 il est mineur 7, ça arrive, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Du coup on va plutôt jouer le mode dorien. Donc le mode dorien c'est un mode qui contient cette septième mineure que va avoir le degré 1. Une septième mineure mais une sixte majeure. Donc on revient sur la gamme mineure mélodique. Je vais faire une impro en utilisant cette gamme et pour bien faire entendre sa couleur, un truc qu'on aime bien faire, que moi j'aime bien faire parce que ça fait entendre la couleur de la gamme mineure mélodique qui a un côté un peu, on pourrait dire un peu étrange, un peu mystérieux, c'est d'insister sur les notes caractéristiques, c'est-à-dire la tierce mineure, la septième majeure et la sixte majeure. Juste en jouant ça déjà, on entend un petit peu le côté euh, mystérieux de cette gamme. Donc une improvisation sur la gamme mineure harmonique sur le 2-5 et mineure mélodique de Do toujours sur le degré 1. c'était assez flagrant et que vous percevez bien ce côté un peu mystérieux de la gamme mineure mélodique en fait, qu'on joue sur le degré 1. On monte encore d'un palier en termes de niveau. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser à une gamme par accord. Je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent lorsque les accords durent longtemps. C'est le cas sur le playback sur lequel je joue. C'est deux mesures par accord, et le degré 1, il dure même quatre mesures. Si le 2-5-1 il passe très vite, on va plutôt avoir tendance à penser à un minimum de gamme. A priori la gamme mineure harmonique, mais on peut plus... Bon, on peut, il y a d'autres possibilités, on n'est pas Mais si le 2-5-1 passe très vite, peut-être plus la gamme mineure harmonique. Donc plus le 2-5-1 est rapide, moins ce sera pertinent de faire des choses subtiles dans chaque accord. Et plus on va penser à une cadence globale dans une tonalité plutôt que des accords séparés. Alors que là, je joue sur des accords qui durent longtemps, donc donc on va faire une gamme par accord. La gamme qu'on va faire sur le degré 2, donc je vous préviens tout de suite, c'est une notion un peu avancée, là, euh, pour essayer de rester bien concentré, ou alors euh, contentez-vous de bosser les exercices que j'ai conseillés précédemment. On va jouer le mode locrien b 2 Le mode locrien b 2 c'est un mode qui, sonne plutôt simple, on va dire, sur euh, cet accord-là, plutôt évident, il y a une note en revanche qui sonne pas forcément évidente, mais qui est assez belle, c'est la neuvième majeure. Donc, la note qui est juste un ton après la fondamentale, donc celle-ci. Sur le degré 5, on va penser au mode altéré, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Sol altéré, hein, puisqu'on est sur Sol 7. Et sur le degré 1, la gamme mineure mélodique, on la connaît déjà. Pour bien faire sonner ça, et pour arriver d'une part à le, faire percevoir, donc ces couleurs sont assez subtiles, hein, vous l'avez remarqué, pour le faire percevoir assez clairement aux personnes qui nous écoutent et aussi à nous-mêmes lorsqu'on découvre ces gammes-là, euh, un, quelque chose qui marche très bien, c'est de commencer par deux trois notes qui sont dans les accords. Par exemple, si je suis sur le degré 2, euh, je sais où sont les notes de cet accord-là. Cet accord contient quatre notes et je sais arpéger cet accord. Je vais donc commencer par deux trois notes qui sont dans l'accord, par exemple, et ensuite continuer avec le mode locrien Bécard 2 notes, elles sont dans, le locrien, dans Ré locrien Bécard2. Tout ça, c'est dans le locrien Bécard2. Pareil pour le Sol. Je vais peut-être faire... Euh, et après, je continue avec le mode altéré. Et ensuite, même chose pour Do mineur. Ça, c'est un arpège de do mineur. J'ai commencé par la neuvième, j'ai un peu triché, mais... Voilà. Donc le fait, en fait, de jouer deux trois notes qui sont dans l'accord, en gros, l'oreille, elle entend où on est. Vous jouez les notes plutôt euh, standard, et après, vous jouez les notes un petit peu mystérieuses, <laughs> mystérieuses ou un peu comme la, neuvième majeure sur le degré 2. Quelque chose qu'on fait très couramment, c'est d'arpéger sur deux trois notes en montant euh, l'accord, et après on va sur les enrichissements. Par exemple... Pour le Sol7, ça pourra faire... Euh, ou alors... Euh, et ensuite, pour le Do mineur, quelque chose comme... Il faut bien comprendre quelque chose dans ce que je viens de montrer. Ça m'a pris à peu près 3-4 minutes à présenter ces modes avancés, là, ces concepts un peu avancés. Ça va vous prendre au minimum quelques années pour vraiment les maîtriser et entendre précisément les couleurs que ces gammes apportent. Euh, voilà, donc c'est assez facile à comprendre, mais à entendre précisément et à maîtriser, ça prend énormément de temps. Et c'est quelque chose, je le répète, qui marche bien sur les 2.5.1 qui sont qui, durent assez longtemps, où on a le temps d'amener des couleurs un peu, avancées sur chacun de, ces accords. Il faut passer du temps à le travailler tout seul, avec une pédale de loupe éventuellement, ou juste en plaquant l'accord et en jouant la gamme, en vérifiant qu'on ne se trompe pas de, notes, tout ça, pour bien entendre le son de chaque note, entendre la couleur de chaque gamme, et petit à petit le bosser avec des playbacks. C'est ce que je vais faire tout de suite sur le playback avec les accords qui durent deux mesures. je suis sorti un peu des gammes conventionnelles. À un moment, j'ai fait un truc un petit peu oriental. À un moment, j'ai fait un truc un peu blues aussi. Donc, euh, vous pouvez prendre pas mal de liberté. Hein. C'était pour vous montrer qu'on peut aller... En fait, il n'y a, pas de limite. Ces gammes, c'est juste des conseils pour sonner d'une manière plutôt jazz. Mais après, euh, euh, il faut vous guider avec votre oreille, évidemment. Ce genre d'exercice, je le développe en détail dans les vidéos Les 251 et les 251 niveau avancé sur mon site Guitare Improvisation. Il y a aussi des pages que j'ai rédigé avec plein d'extraits audio des partitions qui sont sur mon site Guitare Improvisation. Il y a plein de playback sur ma chaîne YouTube pour travailler ça tranquillement, dans différentes tonalités aussi. J'ai aussi des 2-5-1 majeurs et mineur qui passent plus vite, soit une demi-mesure, soit une mesure par accord. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les gammes à utiliser sur les 2 5 mineurs, et aussi pour ceux que ça intéresse, de savoir un peu mieux quoi jouer pour amener des couleurs euh, avancées, on va dire, au niveau harmonique.